الحاجات والحاجات وتالي أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until